mise en place des infrastructures d'interopérabilité euh, qui permettent de faciliter les échanges de données entre les systèmes d'information des administrations. On est euh, le choix et fait technique. En fait, les administrations, ils ne sont pas dotés de technologies très avancées. Aujourd'hui, malheureusement, enfin, quand ils اليوم اداره مثلا elle peut pas son معناتها باش تنجم تقدم ما تنجمش يكون عندها دي سيستيم دانفورماسيون منظمين ولا دي او ار بي ولا دي لوجيسيال افونسي où on parle de, de, de, de révolution technologique au niveau des process, c'est un fait de candidat. Pourtant, on a les compétences. Voilà, pourtant, qui m'accorde, donc femme a les, les, les compétences. La mise en place de l'identité digitale pour l'ensemble des citoyens. وهوني نحكيو على المعرف الرقمي دونك هوني اون فو اتر دونك في اداره مثلا في بلدان اخرى ماكش مستحق باش كي تمشي اداره يقول لك امشي خرج لي مضمون وامشي خرج لي لي تخوا وامشي خرج لي كل شيء معناها فوالا كل شيء اكسيسيبل اترافير اترافير دي بلاتفورم Voilà. Voilà. Il y a quelques sahas. Voilà par l'application. Et le Hajjat El boum bah, donc, euh, Arish, en fait, Mahomch Moutaouli, quand euh, on un cadre juridique et institutionnel qui est mis en place. Euh, chez Nazam al-Hajjat al bah, Et on fait des cadres qui favorisent la digitalisation de l'administration. Pourtant, il y a eu une discussion. البلديه قبل بلغراد عملنا réunion معناها شيء وندسكوتي في حكايه ديجيتاليزاسيون تاع ال poste وكل شيء كل شيء تحت الماء ما نعرفش علاش عملنا جوست اون ريونيون ومن بعد خرجنا des idées وما عرفنا حتى شيء وكون فما حاجات فما des réformes جدد نحكيو اليوم على la signature électronique اللي بون قدمت فيها كل كل حاجه في بلادنا مالوغوزمون يدخل فيها معناتها عباد يحبوا ياخذوا المونوبول وكيما معناتها بون ما نحبوش نسميو دي, دي زورغانيزم متصور عندكم فكره لا سوبريسيون دي ديمارش اركايك كيما كيما لا كوبي كونفورم ولا السيناتور ليغاليزي في البلديه وبرا جيب مضمون وبرا جيب بي 3 وبرا جيب حاجات دونك هذوما يلزمهم يتنحاو بور كو لادمينستراسيون تونيزيان معناتها elle peut euh, être une administration digitale. Et troisième axe, en fait, لازم معناتها في بلادنا يتطور c'est حكينا عن comportement et l'usage. Il faut développer l'usage du digital. Euh, et quand on parle d'usage du digital, on parle essentiellement euh, e-commerce. Il faut favoriser, il faut développer les achats en ligne, واللي عندنا مثلا دي سويت اللي تنجم تلقى فيهم حاجه حاجه اللي تحبها تنجم تعمل عشاء اونيني le paiement électronique كيف كيف زاد لو بايمون الكترونيك حاجه حاجه مهمه اي لا فينانس ديجيتال اي لهنا مثلا انا في بلدان اخرين في الافريق مثلا في البريود تاع العيد الكبير أه à travers Orange Money, Orange Mobile, يشريوا العلوش par un scan. par un simple scan يشري العلوش نتاعو يمشي سكان سي تشري العلوش دونك هذا يدخل في في الفينانس ديجيتال وفي البيمون الكترونيك و هو الحق تربي راهو الدي 19 تاع البوست سي لو ميم برانسيب وافيك دي دي كونديسيون موسرة على الاخر معناها يوصلوا يدور على حوانت على الطارق ولا لي 17 لي سيت يدور على العطارة ولا كل شيء بس صار فما شيء خاطر نفس الحكايه نتاع الكولتور نتاع الحكايه ديجا انت توا تحكي على بيمون انت اعطيني كلاش من بلاصه تعرفهم توا عندهم آه، عندهم آه، آه، شو اسمهم عندهم واحد شو اسمه بيمون بار كارت بيمون بار كارت فما الكبار فما اكزاكتومون جوميا كيما ميركادو كيما نحكي حتى نحكيو حتى في لي كوميرس العاديين اه داكور فما مي سي اون فاغ سي اون نوفيل فاغ فما توا باسكو فوالا اكزاكتومون توا نحكيو في في بلايص مثلا مش لازم تعطيه كارت نتاعك باش باش باش يعملها في البي بي يو اون بارل دو ان اف سي معناتها البيمون سون كونتاكت ديريكت جوست بالتليفون نتاعك دونك بار سامبل سكان تعمل البيمون نتاعك Donc toutes les études montrent que euh, l'impact favorable de ces activités sur l'économie, euh, on parle d'inclusion financière, on parle de décaching. Décaching, c'est la suppression de la circulation des billets. Euh, la circulation des billets au fait 10000 كان في مكتوب مشات اليد هذيك مشات اليد هذيك مشات اليد هذيك دونك فما في في مجتمعات عملوا ايتود قالوا بالكش مثلا لي بيي لي بيي مونيتير اللي هما مثلا يعملوا كونتاميناسيون par le Covid وهوني مثلا كيما في في السويد آه، عاملين الى الى سوبريمي المعاملات النقديه في المجتمع <laughs> وصاب حاجه تولي إيه؟ اللي برا في اوروبا في امريكا ما تلقاش حتى حد يخلص حاجه اكثر من منها من كيك سنتين دولار آه، ثم بلايص كاريمو كي تفوت صم معينه يقول لك ناخذ كلمه واحده كلمه كانت آه، خاطر وقت تولي عباره خاطر بيت الاموال تعمل تهرب ضريبي انا جماعه في الشركه نتاعنا قبل مشاو مشاو في ميسيون لانجلترا آه، قعدوا جماعه في الاوتيل اعطاهم بالطبيعه بيتي كاش اعطاهم فلوس باش يخلصوا دي باوند وقت باش يخلصوا تولي بالباوند تصور بيرد حكيت يكون ما نعرفش 1500 باوند اطرون حكم اطرون حكم بعد فهموهم اللي هم راهو جاي من العالم الثالث اللي هم عطوهم فلوس كاش وكملوا الشركه باش سايبوهم وفات انت حكيت على امريكا في بلدان في الازيا en fait الطلاب الطالب معناتها يطلب أه. بالتليفون معناتها تعمل ترونسفير دارجون على على التابلت نتاعو على التليفون نتاعو انا انا مشيت لامريكا في آه، اون 2008 ديجا ثم ماغازان من غير كيس سالفت مصطفى طفوري ولا تمشي للماغازان هاك تقضي بعد تعدي يعني. السلعه تاعك هكا رفع دي تحط تحط الصوم بس خلص الكيل تحط الكيل يرجعك الداخل وتخلص بالكارت امازون وواحد عملوها امازون 100% مالها من غير واحد من غير آه، فما شركه بولونيه اخر مره عملت زي قدمت التواليت ما عادش فما حتى كيسير تدخل سكان كل شيء وتخلص على ما فما لا كيسير لا عامل حتى شيء جوست سوبر مارشي صغيره تدخل كل شيء اما اما احنا اللي كان ما تدخلش تفدلك ولا تفدلك مع البياع تويت ولا ما تعرفوش ما نسلكش ما شو Non, ils, vont, le khidm, ils sont en train de se convertir. معناها مشيت خاطر جدد خاطر جدد اي اما خدم معناها اما خدم يقعد الظهر ما يتنحاوش اما خدم يتنحى بالوقت كهو صحيح معناها كيفاش des métiers يتنحاو افيك لو طون معناها غالب Donc malheureusement, figurez-vous, qui m'a connu, où les sujets du digital sont encore faibles, et en témoignage du chiffre d'affaires, le cardinal Lourd, en termes de d'e-commerce ولا le معناتها en termes de, de nombre de transactions de paiement électronique اللي يقعد حاجة ضعيفة ضعيفة ضعيفة على الآخر. Euh, البي نتاعك ولا بروجيكتور؟ de ces, usages, de ces usages passe notamment par أول حاجة pour un usage digital في في المجتمع التونسي donc لازم un cadre juridique adéquat لازم des, des instances de gouvernance au niveau de l'usage du digital le renforcement des mesures garantissant la sécurité des transactions هوني برشا مثلا في الكومبورتمون كي باش يمشي يشري حاجه من عند جوني ولا ميركادو ولا من اي سيت اي كوميرس il préfère par exemple le paiement à la livraison علاش خاطر il n'a pas il n'a pas confiance في ال- في السيستم de de de de, de transaction معناتها de paiement et l'État euh, finalement l'État doit donner l'exemple en favorisant ces usages Euh, il est euh, inconcevable que les recettes des finances ne soient pas de terminaux de paiement électroniques. Ma- Malheureusement, كي باش تمشي تخلص آه، كي باش تمشي تخلص آه، الاداء كي باش تمشي تخلص حاجه تقول لهم تخلص بالتي بي يو هذول ما- مازالوا ما عندهمش التيرمينو ال- TPU. الوحيد اللي عندها ستيت هeureusement تاع ستيت ديبي تاعي وحاجه تضحك حاجه تضحك اللي جوسكا ان طون بري ثم اداره عموميه اللي ياخذوا برشا فلوس مدرسات ديال ناصر ولا مرتخانة يقبلوا كان كاش يقبلوش يقبلوش شيك معناتها عنده آه، شاري بنيه تاع مليار يجيب آه، معاه 120 مليون بليزه آه، معاه ويقعد داخل يحبس يسكر يسكر الكيشي يلقى يحسب سكر الكيشي يلقى يحسب ولا une très belle présentation, euh, Hasset. Et si, euh, voilà, donc, euh On a essayé de, de... Bravo ça. Merci beaucoup. إن شاء الله, كان عجبتكم شكون عنده هو هو سميت بالبريزونتاسيون كي تم الناس الكل خاطر اليوم si vous ديجيتال اي et vous اوسي d'aussi des, challenges كل يوم معناها مالوغوزمون ال secteur privé يلقى الحل Par exemple, là, mettons tu as un site e-commerce, on n'avait pas le droit, je suis sur mon bar. Mettons que Parfois, on dit Bon, le domaine privé a une méthode pour, pour, pour contourner ça. Il y a un partenariat avec une tierce personne, une tierce entreprise offshore, surtout offshore كذا تقبل تقبل بعد بعد خمسه مثلا مثلا باي بال قالوا زاد الحل نتاعو ثم تو في تونس لا سول le seul euh, moyen d'avoir une carte internationale hors celle des banques, c'est de, de créer un compte Pioneer. تعرفها هذه؟ وني برشا عندنا برشا دي فريلانسور لا ما كان كان حتى بايونير تحل وحدك لو كان حتى شيء تنجم تنكيها مع البنك نتاعك كيفاش الفلوس تخلطك البنك نتاعك هنا لا تعمل كونت وتخرج اذا كان عندك des services ولا حاجه تخلص على نفس الكونت باينير هذاك بروحك لازم بعد تصب ال compte نتاعك. هي كان دخلوا سيرفيسكم باي بال مش باش تحل المشكله دي كلها C'est pas, بالنسبة, بالنسبة, بالنسبة, بال c'est vraiment c'est un problème, c'est pas un